Esto que nos dicen algunos autores, ¿podemos verlo de una manera así muy clara? Bueno, pues hay un experimento que se hizo en los años 70, en 1975. Pepsi, una compañía de bebidas de cola, lanzó el reto de Pepsi, que era una cata a ciegas. Tenías dos vasos y entonces tenías la Pepsi y en el otro la Coca-Cola, la otra bebida de en el mercado se vendían muchas más Coca-Colas que Pepsis, pero cuando se hacía la cata a ciegas, el 57% de las personas decía que Pepsi sabía mejor y elegirían Pepsi, cosa que no coincidía con los porcentajes de venta. Los anuncios eran de este estilo. John here says that he prefers the leading cola to Pepsi. Right. I want you to taste both colas, John, and tell me which taste you prefer. <laughs> This one. Uh, well, what do you know, Pepsi? <laughs> In taste tests across Australia, over 50% of people preferred the taste of Pepsi Cola over the leading cola. I'm going to go for Pepsi, I'm sure. Don't take our word for it, let your taste decide. Bueno, pues este es el ejemplo. Y claro, pues Coca-Cola dijo, no puede ser. Esto vamos a tener que testarlo nosotros. E hicieron otro reto. En ese reto, lo que hacían diferente al de Pepsi era que los vasos tenían dos colores. Uno era el rojo de Coca-Cola y otro el de Pepsi. Bien. Cuando hacían esa prueba, el 70% de las personas elegía la Coca-Cola. Y entonces ya esto para los investigadores le rompía la cabeza. Porque dice ¿cómo puede ser que por poner el color de un vaso rojo, de repente pase del 57% eligiendo Pepsi a un 70% eligiendo Coca-Cola? Bueno, pues esto no se explicó, no se pudo explicar hasta el 2003, en el que un investigador cogió un aparato en el que ver el cerebro vivo reaccionando en esa prueba de de bebida y entonces encontraron cuál era la diferencia, que era el contexto emocional. Cuando se hacía la cata a ciegas sin ninguna diferencia entre las bebidas, la única zona que se activaba era la del sabor, y entonces se elegía la que mejor sabía. Cuando se ponía alguna referencia, como puede ser el color rojo, se activaba además de la zona del sabor zonas de recuerdos. Y ahí, claro, los recuerdos cuando se activan, se activan también con las emociones que sentiste en esos momentos. Y esas emociones pueden ser mucho más potentes que la sensación simple del sabor. Por eso Coca-Cola vende por ser la chispa de la vida, que es una de las campañas que hacía en los años 70 y 80. Es decir, Coca-Cola vende por asociarte experiencias emocionales muy positivas a la bebida. Con lo que consigue que tu cerebro active toda esa emocionalidad positiva y la asocia a la bebida, lo que te lleva a decidir cogerla, porque esa bebida es la que te va a activar esas emociones. Conclusión. Nuestros gustos son emocionales y están eh, sesgados por cómo hemos ido adquiriendo esos gustos o cómo hemos entrado en contacto con los diferentes elementos que hay en nuestra vida.